Akala ko mm. gamit lang yung meron. Recommended item, sanity pills. Recommended item, none. Brownstone, sanity pills din. Location size, medium. Marami nakasulat pa sa gilid. So, ang asylum lang pala ang large. Prison, medium lang ang size. Wow. High school tayo para masaya. Okay. Guys, meron, meron ako nakakataon discovery. Ano? Audio lang yung na-record kanina. <laughs> nice. Bad <laughs> trip. Bad trip. Good job! Hindi ko pala na-transition pa eh. May jog bar kasi hindi ko na-transition doon. From black. Good job! Good job! Good job! I'm ready. Slow motion. I'm ready. I'm ready. Slow motion. I'm ready. Let's do this. Come. Oh yeah. Oh, yeah, oh, after, oh, yeah, oh, after oh, five yeah. minutes, ano, ah! <laughs> Kaya pa, I'm ready. I'm ready. Eh, I'm ready. na naman. na tayo. Eh, walang batay. Brave, courage, brave. Team, oh my God. Sila ang ating ano. Team Buchanan tayo. Um, Team Buchanan! <laughs> ano, uh, ang peg natin, ang peg, ano bang tawag doon? Idol natin ang Team Courage, oh my God. Uh, team Courage, I want to team uuwi na kami, wa. Courage, courage. Oh my god, oh my god. Wa, Courage, let's team do wa. Team what? Team wa, team uuwi na kami. Oh wa. Jowa. Uuwi na kami. Uuwi na tayo. Uuwi na tayo. Wah. Ang haba na <laughs> natin. Smudge event. Ay, naku, capture picture. Pagos. Capture photo. Smudge picture. I have M. Photo. Yeah. Oh my god. Oh my god. Pagal ako. Everyone, okay, pwede mag-spirit box ka agad. So, tingin ko mas mabilis sa ano yun ah. Mas mabilis sa... Ah, tawag dito. Thermometer. Oo, pero yung e kasi mas accurate ngayon yung EMF. Ah, okay. Diba, Tin? Ah, Oo. Oh, mas accurate siya lately. Pero lahat tayo, pwede tayo mag thermometer, Isang magta-thermometer, maghahanap ng isa naka-AMF thermometer. Sabay Ako na sila. Sige, ako, thermo ko and uh, photo. Okay. ako thermo yun. Tapos, kuya, may kamay ka pa. Kasha sa'yo yung journal. Uh, pwede, ay, pwede akong mag-let go ng ano, ng EMF or thermometer. Isa lang dalin mo, kasi parehong panghanap yan eh. Thermometer na lang bitawan mo. Okay. Oh I have I have spirit box para matapos na kagad yung bitch na to dahil mahirap yung spirit box. Oh god. Oh god. Oh no. Oh, oh no. no. na lang pala yung team. Eh. Oh, oh no. Yun tayo, team oh no tayo. Oh no. Sa left side na lang ako. Kayong dalawa ni Kuya sa right. Professional to. So baka, baka, baka may door na naka-open. Okay. Either naka-open yung door or naka-open yung ilaw. Okay, copy. Okay, copy. Run the fuck. May, ma- may dalawang door dito na sira ah. Baka mapagkamalan yung door. May pumubukas na pinto. Hindi ko alam kung magbubukas ako ng pinto eh. Kasi dati, minsan di lumalabas eh. Second floor? Hindi, meron pa dito. Baba pa yan. Oh no. Oh, oh no. Oh no. Oh no. Nagsasara ako ng pinto ah. Hmm. Baka magulat kayo. Okay, screen. 16. Diretso muna tayo, tapos dito okay, tayo doon. Wala'y malamig. Wala, wala, wala. Balik tayo kuya. Right tayo, right. Going right. Going right. Okay, pumunta. Bilong, bilong. Nag-left, tapos nag-right. Nasa hallway pa rin kami. Pasok kami ng... Pwede ba ah? kami pumasok sa gym? Nag-left pa kayo? Nag-right. Uh, ah. Paano ah. ba to? sa left ako and I'm alone. Papasok kami ng gym. Gym. Ah, yeah, wala. 15 minutes. Nakalimutan ko magdala ng ano, maglagay ng sound set. Wala. Wala. Nap, Mainit ang gym. Okay, nandito kami. Hi, Nix. Hello. Hi, Okay, tayo, kuya. Ay, tupit ako sa door. Balik ano, tayo. Balik tayo. Oo. Okay, through gym. Gym, tapos... Second floor. Ah, balik sa ba Uy, may phone! Oo. Parang Ha? sa side nyo. Ha? Yung nagdiring na phone. Oo, wala yun kanina. Trying to find... Ah, may phone dito. Saan? Hindi, may phone lahat ng room pero yung room na malakas tumunog. Yung pinaka parang malakas na malakas na tunog. Okay, asan ka, Tim? Ah, kuya, labas ka sa gym. Okay. Sumunod ako kay Nicole. Okay. Teka ha, Here. hanapin Here. ko ha. Nag-open... Kuya. Can Kuya? No, kabila. Kuya, Okay, dito. okay. Got it. can you see Yeah, Andito sa side nyo. Nasaan? I found it. Let's go. It's here. Running na ako. Saan Ito, ito, ito. Itong room na to. Negative 8, negative 1. Oh my god, nag-negative! Promise wala to kanina. Are you here? Ayan, spirit box. Pucha. Ah, puta, lakas. Ah. Dito, kuya. Okay. Asan yung spirit box? Kuya. Nalaglag ko yung spirit box sa labas para mamaya mahanap natin ko saan. EMF. Okay. Let's go. Labas. Kuha tayo gamit. Iwan na lahat ng pwede iwan. Camera, iwan mo natin para may camera na dito. Ah, uh, okay. Ay, iwan ko na rin yung ano. Yung? Journal. Ayun. Yan ang mga unang iiwan mo, kuya. <laughs> Pagkahanap, iwan kagad. Sorry. Yun. Spirit box napatay ko na. I mean, may spirit box na tayo. So, spirit box and freezing them. Okay. Okay. In fairness, ang bilis ah. Yeah. Pag may telephone na nagre-ring, mabilis. Wait, wait, wait. Dito, dito. Yeah, yeah, yeah. Nixon ka. Ay, kuya, Ha? kuya. Asa kayo? Ito. Exit. Kasi exit. Okay, nice. Exit sa gilid. Okay. Nice, nice, nice. <laughs> Akala ko ano lang yun, exit pala yun. Ay, exit. Nakalagay lang lock, pero nabubuksan siya. Okay, so barbero. Yung kabilang side, hindi yun exit. Papunta lang siya sa likod ng school, pero wala kang daan papunta sa harap. Ah, okay. Mm-hmm. Pero technically, nasa labas ka, so medyo safe ka dun sa side na yun. Medyo Kaso, pag babalik ka na sa van, tatakbuhin mo ulit yung buong hall. Okay. Okay, okay we found the... Uh, photo of the ghost smudge stick ghost event. Mamaya na tayo mag smudge stick, pero pwede na nating dalin. Camera, we need camera. Hmm, so, ang um, ano natin, freezing temperature, tapos spirit box, no? Ah, ah. Nightmare demon. Okay. Oo, ta. Spirit box. And... Worst combination ever. Ang baba ng sound. Yung on Mare rate? Mare rate. Sa high school pala, pag ano, pwedeng takbuhan lang yung ghost. Ah. Takbo-takbo. Ah. Tsaka ka magtago. Kasi depende kasi kung ano yung ghost. Kaya parang ang ginagawa namin dito, paikot-ikot lang kami. <laughs> Sound system. Motion sensor. Eh, laki kasi nung lugar. Salt ba ako? And then Ah, what? pwede. Okay. Ano Ano tong puti? dadali? Ocean ba tong puti? Ah, eh, yan yata yung sound sensor. Ay, hindi ko alam. Oo, sound sensor yan. Ano din ko? Sound o motion? Sound, hindi na kailangan. Okay. Motion. Motion, wala naman. Kailangan ba siya? Ah, Hindi naman. hindi. Wala lang. So, Smudge ano stick na lang, tin, pero hawak mo only. Ah, wait. Mag-video sana ako eh. Ay, o oh, sige. Ay, kailangan ba ng ghost orb? Wait lang. Wait, kailangan ba ng ghost orb? Si, hmm, parang hindi. Kailangan, ano meron tayo? Spirit uh, ah, box. Freezing them at saka... Spirit box. Spirit box. So... Wala, wala, wala. Wala may kailangan. Meron ghost orb? Wala. Wala. Meron. Sino? Mare. Ah, oo nga, Mare. Mare? Ay, oo nga. Uh, demon ghost writing. That's fingerprint wraith. Ghost writing, uh, orb, and fingerprint. Dala na ako UV light. Okay. Mag, ano na ba tayo sa sanity? Hindi ako camera. Mag, ah? Ano? mag birth control pills na ba tayo? Um, kaya pa yan? Ah, okay. Kaya pa? Okay. Pero siguro yung kaya pa, maghuhulog lang tayo ng gamit tas labas kagad. Okay. Oh. Yes. Do that. Ano pa dadating ko? Dala pa ako sa um, camera. Dala ka camera. Okay. Mga asin pa naman ako. Meron ako UV na isa yun. Eh. Okay. So, dala akong camera pa. Let's May dala kang camera, din. Ay, yung iniwan. Iniwan ko. Photog. Iniwan ko. Oh, no. Oh, no. Wala tayo may dala camera. Ang fun. Ilan ang kailangan? Kailangan, <laughs> isa lang yan. Nag-green na naman na to, no? So, I guess. Wait lang. Oh my gosh, ang dilim. Hindi na ba yung sa akin? Lagi ko nakakalimutan na may ano, may kind of sprint na pala dito. Kind of. Kind shift. Oo. Nakakangawit siya. Oo. Lalo na pag yung kunwari big map, asylum, ganun. Nakakangawit pumindot na. Sanay naman ako dun sa ganun eh, pero... Nakakapagod pumindot na siya. Yun nga eh, nakashift ka na, ang bagal pa rin. <laughs> Parang sayang lang sa effort, hindi sa naglakad ka. Pag nag-hunt tayo ay aak yan po. Okay. Saan yung... Ito, Paakyat, malapit dun sa may. Ready. Saan ako malapit maglagay? dun sa may. Dito ako maglagay? Front corner ako. Okay, dito ako. Okay. Set up. Dito. Okay. Di nasa loob Oy, may fingerprint. May fingerprint sa door. Okay. Wala may camera, pero may fingerprint. Let's go. may camera. May camera okay, ko. Picturean ko. Wait. Up, hunting. Hunting. Hunting, okay, hunting. Okay, okay, okay. Kuya, kuya, kuya, takbo. Okay, running. Hunting, hunting. Nadama sa Nikki. Fuck, nalilin ko siya. Oh, gosh. Ang bilis, ang bilis. Shit, shit, shit, shit. Ang bilis, ang bilis. Puta, ako, ako, ako. Ako, ako, ako. ako. Aakyat. Aakyat ah. ah, ah. Oo, chan, bilis. Ano ba to? Nasa akin, nasa akin, nasa akin. Naririnig naririnig ko na, naririnig ko na sa akin. Sige lang din, kaya pa yan. Nagbablink pa. Narinig ko na sa akin, ah, niya. Ano abot yan, abot yan. Oh, Pat, namatay. Ako, ako, ako, ako, ako. Na trip kasi oh, pipicturean ko pa eh. Pipicturean pa kasi tin, pwede umalis na eh. Oo. Oh. O, picture na niya na. Alin? Kunin niyo na camera. Yung fingerprint. Kailangan niya ba? Mm, alam na natin may fingerprint. nasa likod. Nasa likod ng door. Kuya, nasa ka na? Ito na ako, pababa. Fingerprint is Wraith. Yep. Yeah, what is Wraith? Palang bilis. Kuya, nasan ka na? Nakasunod ka lang? Oo. Ah on you. is... Pero humarap ako sa'yo, wala nakasunod sa'yo. Oo nga. Meron, Hindi. meron, meron. Ah, nalagay mo ba yung salt? Hindi. Hindi. Kaya... Kaya salt, diba? Si Rit si salt. salt. Hawak mo yung salt na nagpakain. Kaya, kaya galit siya sa akin. Hindi, wala siyang, hin- na, mabilis siya. Oo nga. Kasi 'di ba ang Wraith parang may toxic reaction to salt. Mm. So, para pag natapakan niya, babagal siya or something. Lumabas na ba kayo? Yep. Bad trip. Sayang. It's okay, it's So, okay. let's journal muna. Journal fingerprint. Ah, fingerprint. Okay. Airbox. Ano yung isa? Ano isa? Fingerprint, freezing temp, and... Straight box. na-hatching ako. Oh my god, I'm sa Grabe. Alam mo ba, share ko lang no, Tin. Hmm. Nag-hunt na, wala pa rin tayong ghost event. Oh, hindi pa rin yung ghost event? Hindi. Mag-smudge ah. na lang kayo. Bakit hindi yung ghost event? Kasi diba? nag-hunt? Oo. Ah, okay. Kuya, oh. kaya mo mag salt. Sa gitna yung siya nag ano, sa gitna siya nag spawn sa gitna ng classroom. Gitna ng classroom. Nakit ah, kasi nasa loob ka, shit. Oo, nasa loob so, ka. Paano nalaman? Nasa loob ka nga pala. Babae siya. Ito yung lata, kuya. Okay. Tapos, pag maglalagay ka sa sahig F, so maglalagay ka sa pa pagitan ng door, ganun. Ah, okay, Niki, so... Niki. Yes. Ano mo naman yung ano, yung monitor, oh. Lagay mo dun sa classroom. Gusto ko lang makita. So, makita kung ano, our device or not. <laughs> Your... Eto. Alin next? Wait lang. Tapos ko lang kayo. Ano pa pwede kong dali? Ito yung nilagay Ay, asa na yung isa? Naka-off yung isa. Yung nakaharap sa pinto. Yung kay kuya <laughs> naka-off. <laughs> okay. Dang it. Gumagalaw yung pinto! Hmm. Okay. Salt lang. Asin lang, asin lang. Salt. So, isa Dito lang ako sabihin ko sa inyo kung ano. Kuha ka ng salt ko, eh, tapos kuha ka ng camera. Kasi naibit-bit ko palabas yung camera. Okay. Yung... Alin? Yung ano? Yung camera ko kinuha mo? Oo, Yung pinicturean lang kita. Tapos nabitbit ko na siya palabas because panic. Let's go. Pwede Okay. ba ko? Ano lang yan? Apat, tatlo lang. Okay, sasakin ko lang pala. So, sa loob, isa sa loob, isa sa may palabas ng pinto, tapos isa sa labas. Okay. So, ano? Sa van ka lang din. Oo. Sa gitna ako ng room maglalagay nung una. Bumakas ba yung ilaw? Biglang nagliwanag. Sa labas. Ah, baka. Holy ah. shit. Holy shit. Madedeads na kaya ako nito. Nag, ano ka naman? 73 ka pa. Uh, I mean, 75 pa si Lona. I mean, madada madadali na kaya ako na read. Depende. Depends. 50 ako kanina eh. Kaya ganun. Na tayo, ano na eh. Below oh. tayo, mababa. nung palabas ako, 31 na lang. Ooh. Okay. Lapit na kayo. Ah. Puta. Ano, is I good? I can see you. Start ako inside. Yep, okay na. Sponge stick. Pwede ba na bitawan yan, kuya? Tara na, kuya. Hindi mo kailangan Let's go. ikutan. Labas na, kuya. Labas na, kuya. Labas na kagad. Wala running, pang running, Running. Wala, flat. Kasi flat lang siya. Dahil ata nag-smudge kayo. Wala rin ghost event. Oh. Hindi pa rin yung ghost event. May kahit may nag-stomp na malakas. No eh. Wala. Hindi na ano yung... Nakakaasar tong ghost event. So, kailangan nandun ka sa loob ng room para mag- Oo. Wala nag-flatline nung nag-smudge. Bigla nag-flatline. Meron siya kanina, umakyat, tapos nag-flatline nung nag-smudge. Oh. Yung braveness ko nawawala dito sa larong. <laughs> Akala ko brave na si ako. That, that's the pinicturean na si Tin habang bumabalik Hindi, hindi siya counted. Ay, nag-hunt. Oh. Pwede mo lang siyang picturean habang nag ghost event. Ghost event. Eh, kaso ayaw niya mag-ghost event. Kaso, nag-hunt siya kagad. Okay. Mm-hmm. Siguro kanina nung ano, nung nag-spirit box ako, dapat tinuloy-tuloy natin hanggang sa lumabas siya. Mm-hmm. Oo, kasi ano eh, paglabas natin nun, pa 30 na pa ano na rin, eh, pa 50 na yung mga sanity natin. Oo, pero pwede pa tayo. Kaya pa yun eh. Kaya pa. Nakakatakbo eh. Okay, uh, I'm good na. Ready? Okay na? Uh, input na. good. Let's go. Patay ano na naman si ako. Oo nga. Matapang ako mamatay kasi wala akong gamit. Ayoko mamatay kasi... Kaya kapag naglalaro, ayoko mamatay kasi kung hindi ako yung naglalagay ng... Kung ako yung naglalagay ng gamit. Because I don't have the oh. Uh, ako parang kahit patay ako, okay, okay lang. Kasi yun at yun lang din naman yung gamit na bibili mo. Lahat ng gamit siguro in total mga less, mga more than 1,000 lang. Mm. Magkano yung pera ko? 30,000, girl. <laughs> girl. Wow. Girl. Palich talaga. Hindi nice. ko alam kung ano pang pwede kong bilhin sa pera. So, I don't mind mamatay. ah, so pag namatay diba? ka in-game, mawawala yung pera? Mawawala yung mga gamit. Pera Gamit. ko ata ay 9% Mawala yung ng pera gamit. <laughs> Pera ko ay 9% ng pera mo. Pero ako ay wala Asylum, prison, roadhouse. So, prison lang yung professional. Yun yun. At saka mm-hmm. asylum. Asylum, kaya ba? Asylum for four eh. Medyo mahirap. Ah, Pero okay. parang yung kaninang ginawa natin, ganun lang din. Hmm. So pag nahanap yung room, spirit box malaki lang talaga yung asylum. Sobrang laki ng asylum. Kasi may, Same. ang haba ng mga room, tapos may basement pa. Mm-hmm. Uh, ah. Prison na lang. Okay. Mas feeling ko kaya yung prison. Pwede tayo magdala ng ano, sound sensor. Try natin yung strategy ni Stan. Sige. Kasi hindi ako, hindi ko alam kung paano. Ay, kasi baka, naman, tin, bikinaman. naman. tin. Bikinaman tin uwi na, uwi na. Bikin Uuwi na siya. na siya. Ni eh. Kasi yung marinig yung estudyante ko, nag-send siya ng video. Ay, hindi pala. Asan na yun? Sinend sa akin. Sabi niya. It's your birthday! Teacher Gemma, it's your birthday! It's your birthday. When is your birthday? Yung accent nila kasi. Eh. It's your When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? Gusto yung estudyante ko na yun. Because graduate na sila. Okay, so yung mga unang gamit na kailangan dalhin ay Dala thermometer. journal at saka ng ano, EMF. EMF. Nagna-not guilty Ay, sorry. Napabasa ako ng news. Sorry, sorry. Nagna-not guilty nag... plea yung namarel. Okay. ng lola sa anak. Gago. Ay, wow. Ang kapal na mukha. Gago. Trao. Lintik eh. yun. Tin? Oh. Kaya mo magdala ng ano? Motion sensor. Sige. Kasi motion sensor yung isang. Motion ba to? Yung green? Alam mo, pareho ng, ng ano, objective kanina. Smudge, take motion sensor photo. Mm. Capture. Oh, nag-respond siya to Oh, no. Uh, Steven Martin. Ay, Bakit? din mamaya na yung motion sensor. Camera na lang pala dalhin. Okay. Tapos mag-spirit box na tayo kagad pagkahanap. Tapos picture na natin. Copy, copy. Strategy, strategy. Wah. Okay, okay. Wala tayo lahat flashlight. Wah. Kape, kape. Sino, sa- saan mo gusto tin? Taas, baba? Magbaba muna ako. Kasi hindi ko yung kabisado eh. Bahala na. <laughs> yung taas mas madali. Yung sa taas, pag umakit ka sa taas, pagbaba mo, dun sa kabilang staircase, cell A na kagad yun. Sa left side. Magle-left ka lang, tas cell A na yun. Pag pagpasok ko dito sa warden, yung, di ba yung warden yung last room, tapos may hagdanan na pababa. Sige, bala na. Taas, ah, taas, ah. Ah, taas baba. Saka, taas, taas, baba. Taas, taas, taas, taas. Game na? Support member only. Ay, naipit si Tin sa pinto. <laughs> Oo nga eh. Okay, susunod ako kay Iggy. Ah, sige. Mas malaki yung baba, susunod ako kay Iggy. Ah, pareho lang. Ni and my jowa. Hello, jowa. Oh, Wah. Wah. Ang galing ko na magbukas ng pinto. I am proud of me. So seamless. Good job. Kasi dati hindi ako marunong magbukas ng pinto, kaya lagi nila ako sinasara. Gagi, at least na-train ka nila. Oo, basta si mga friends ko eh. That's what you call, ano? Di Alam mo kung sino yun, Kapila? Sila Joe. Si Mac. Si Mac ang nagsasara ng pinto. Si Mac. Gagi. Hayop. Parang si, si Mac din yung ano, nagpapa-extremity fist habang nasa Boston doon tayo. <laughs> si Mac. Oo nga pala, kilala nga pala ni Kuya dahil sa Ragna. May bone! Oh my God, first time ko makahanap ng bone sa prison. Congrats. Wala tayong camera. <laughs> oh nga eh. Wala. Nasa akin. Nasa tabi ng, yung room sa tabi ng library. Not here. Okay, may bukas na pintuan. Saan? Sa taas? Char, hindi pala. Bukas pala talaga siya. Bobo lang. Sensya. Ay, mali. Sa kabila pala tayo, kuya. Okay. Sorry, sorry, sorry. Sorry? Narinig yun? Oo, narinig ko yun. Someone's banging. Saan na kayo? Nasa parang jail, jail room na ako. Sa taas, baba? Taas. Tapos na-stuck ako. Ah. So, ah? wala pa lang, wala pa lang pababa doon. So, ah? malabas ako. Nag-i-squeeze. Labas ka nung, di ba yung warden, merong malaking group? shower room, walang hunting. Din? Nasa, oh, nasa warden's office ako, sorry. Ah, paglabas mo ng room na yan mismo, yung katapat ng hagdan. May infirmary. Oo, yung, yung gate. Labas ka dun sa gate. Tapos labas ka sa main door. Hmm. Tapos, yung tapat nun, hagdanan na mismo. Mm-mm. Going down. Yung games, kaya pala laki pala talaga din. Wala talaga. Kasi iikutin natin ang ang mga inayos na nila yung prison. Kasi yung naglaro tayo din, 'di ba? Sa taas na lang may thermo. Hmm. Sa taas na lang may temperature. Dati, nung nilaro namin nila job, buong cell, yung buong prison, ay yung buong, basta yung buong cell. Shit, nasa ay, may, oo, sa A ka muna. Nag, nag ano, nag-12, A block 10, 11, Yan, so dyan tayo. 9. Sige Tara kuya, balik. 9 sa loob. Shit, 11. Shit, 9 dito sa baba lang. Sige, Alam mo yung ano, yung gate na palabas ng Oh yung god. secret door. 9. Oh god. Yung papunta sa basketball court. 9. Asa ka kuya? 10. 9. Oh god. din? Antayin ko ba kayo? Nasa i-block ba ako? oh, papunta na kami doon. Galing kami doon sa basketball court. Yeah. Eh, nag-18. Saan? Oh God. 7. So, nasa baba lang. Hindi ko tuloy alam kung nasa baba siya o nasa taas. Pero sa baba eh. Sa baba Umakit ka? Nag- hindi pa. Ito, akit pa lang ako. Ito, ito, ito. Dito kami. Okay. Whew. 8 din. Sa taas ay... 8, 7. Baka sa Shit. taas. No activity. Shit, Six. don't tell me yung buong, buong cell. 9, 8. 6. Okay, yung dulo 17. Pero hanggang dito sa taas, 6, 7. Sa baba. Ay, hindi. Meron sa baba. Sa baba, bumababa. Ano, no activity. Sa taas, walang temp. Sa baba, kuya. Oh. Ikutin mo yung baba. Okay, sige. Going down. Ito sa taas, wala. <laughs> Stress ka, girl. Seven. Are you here? Five, five deep. Five, Are you here? Five. Are you Are you here? Are you here? Baba ako na. Away! Okay, dito. Saan kaya yung away? Di, kahit saan, sa gitna na lang siguro, kuya. Okay, sige. Up! May nagbukas ng pinto. Sino nagbukas ng pinto? Kayo ba yun? No. Check mo nga tin yung door. Chinek ko saan? Ay. Kung sa loob. Hindi sa loob. Hindi. Walang time sa loob. Sa labas na. Okay. Go. Let's gather some more gamits. Teka, nasara yung pinto. Okay, we go in games. Sinarado ah? niya yung pinto? Hindi ah. Bukas yan. Diyan ako galing. Nakasarado lahat din. Bukas yan! Diyan ako galing! Oh my Ayan God! Na. Oh my God! Oh no! So, sinarado niya? So, baka may fingerprint? Sige, okay, Tama nga ba itong pinupuntahan ko? Oops! Mali. Eh, ay, hindi tama, tama na. Ay, mali nga. <laughs> tama nga. Hindi, mali nga. Oh, cafeteria to eh. Tama, doon nga. <laughs> Gusto ko yung dinout ko yung sarili ko. Hindi ko kasi nakikita yung pet. <coughs> Fingers ko, oh my god. Kakapindot na. Huh. Huh. Ang hirap pagbukas ng pinto. Ang hirap ng papul. Oo. Oh. Lalo na kung tumatak Which is hindi ka naman actually tumatakbo pero same. Dahil cell A siya, so pag nag-hunt, aakyat tayo sa taas. Paano aakyat sa taas? Saan May yung hagdanan. Yung kung saan ka lumabas, Ting. Uh... Ah. <laughs> Di ba may binabaan kang hagdan? <laughs> Tapos... Patay tayo dyan. <laughs> Tapos... Okay, well, well, well. Freezing na temperature pa lang naman nag-manifest siya ka spirit box. Oh, Hindi freezing pa freezing yun, kuya. Ang freezing negative. Ah, okay. So, ano pa lang. So, yung spirit box na yun, wala lang din yun. Ah, yung spirit box ay evidence. Evidence na siya. Okay. So, may spirit box na tayo. Yun pa lang yun eh. Spirit box. Nalaglag yung journal na. Ay, binagsak- fuck! Bakit? Kailangan niya pala photo of the ghost. Nakalimutan Oo ko. Yeah, yeah, yeah. So, paano kaya? Yun yung sinabi ko kanina. Pero okay lang. Eh, di mamaya na. But Hindi na ba pwede so masakit, no? to do later. How's the sanity? Hindi, magdala ka na ng sanity pill. Okay. May dala kang isang motion. Magdadala ba tayo na? Ah, uh, pwede. Sige, dala ko na isang Oo, ah, oh, kasi ginalaw niya yung mga door. Ah, isang UV. Pero walang orb eh. Motion lang dala ko. Camera. Iggy, gusto mo ba ng hmm. photo? Ah... Uh, Ako magdadala ng video ka. Mag-ano na ba tayo? Ang tawag doon mag... Oh, fuck! Bakit? Teka, may hawak ko. Kung ano yung nabitbit ko. EMF? Nabitbit ko pala ba? <laughs> Dahil... Wow, Nikki. <laughs> Pinulot ko sa floor, tapos nakalimutan ko iwanan. Dahil... Ah, ah, sige, dala tayo na. Ano dadali natin? Camera. Potion, I, I kailangan. UV na. Camera. UV. Yes, you can Smudge. You naman, smudge. Alam ko na, dadaling ko na lang muna yung gamit sa loob para habang nagde-decide pa tayo. Spirit box na naman doon sa loob. eh. Magsa-sanity pills na ba tayo? Para sure na makakalabas pa tayo ulit. Wait na, ah, dadala muna akong gamit sa may door. Naks, ang tapang ko na. Dala lang akong gamit sa door. Hello? Ano tawag dito? Ano sa tingin nyo? Hmm. Kung magsa-sanity pills na ba or later na? Wait lang, sasagarin hmm. na ba natin? Kasi kanina, nung nag-high school tayo, pagka sanity, eh, hindi tayo nag-sanity pills, diba? Tapos nag-hunt. Oo, ayun, ayun. So, gusto niya mag-sanity pills na para sure. Yep, pagbalik nito. Total, alam na naman natin kung saan. Pwede tayo magbagsak lang, tapos labas. Siset up pa tayo ng camera? Oo. Okay. Kasi ghost, eh ano? Kasi baba ko muna tong ano. Pucha, wala makita. Ito tama din yung ginawa ko. Ano nangyari sa atin? Biglang may nak gumanon. Tapos feeling ko, mic lang yun. <laughs> Scared shit. Natakot ako. Natakot Sige, ako. Pabalik nitin ano na. Pabalik na ako. Ito na ako. Kasi, Bye. Ba... Ba... Insanity pills na tayo. Nag-pilsa tayo. Okay. Tapos, Pilsa. one shot, bagsak ng gamit. Tapos labas. Motion Tapos saka natin gawin yung the rest. Okay, let's go. Meron na akong camera. Motion lang dala ko. So, yung, yung photo, smudge, sabay-sabay natin gawin. May isang bagsakan. Tama. Tama eh. Hindi ako magsasalt. Walang magsasalt. Yun yan. Wala. O, oh, sige. O, go. Pwede naman. Basta isang bagsak ng gamit. Okay. Isang bagsak labas kagad habang puno tayo. Okay, Ay, let's sorry, do motion ang dala ko. Sige, go. Kasi kailangan, no? Ilan yung motion ang dala mo? Isa lang. Gawin mo na. Yung isa kong dala camera. Ay, oh, sige, go. Okay na. In case na lumabas siya. Kasi nadala ko yung EMF. So, ang smart ko sa part So, yung buong cell block na yun, eh, pwedeng nandun siya. Mm-mm, hindi -mm, natin alam kung saan. Oh, what fuck? So, ah, Ayun, saan nga ba? A or B? A, no? A, A. So, yung gamit na, saan? Hindi ko alam kung paan. Hey, left side. Wala pala akong Praise ilaw. Tubes, tubes, tubes, tubes. Saan yung stairs, Nikki? Ayun o, ito. Ayun, ito, ito. Ito, ito. Ayan, stairs. Oh, okay. Okay, saan tayo to-dredge bucket? Okay, tayo sa taas. Ba't naman kasi hindi... Tapos, baba tayo sa kabila. Ba't naman kasi hindi nagka-cardio to mga to? Babagay. Trabaho nila Ay. dito pero di sila nagka-cardio. Ano ako ah. Okay, here we go guys. Okay. Lalapagis ako dito sa side na to. What you think? Dito na? Ah, oo. Motion sensor dito na. Naka-green naman. Ah, oh, naka-green naman. Pepper place. Tingin ko, ano pa, itutok ko pa medyo gitna. Ghost writing! Ghost writing Ay. positive. Yeah. Kuya, lapit mo kaya ng konti kung nandito yung ghost writing. Sige. Dire leave. Motion sensor ayon. Pwede naman, no? Oh, kasi nandoon yung... Asan yung notebook? Yeah. Uh, there you go. Ito, ito, Okay. Kuya, nasa yung UV, no? Oo. Uh-huh. Yung door. UV ka ng door. Sige. Yung door ng may switch. Ay, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito. Okay. Patayin mo yung flashlight. Interaction. Interaction. Ay, puta. Interaction. Nag-interaction siya. Asan yung, may nakita mo, no? Wala akong nakita. Pin-picture mo nga yung pinto. Napicturean ko na. Interaction lang. Interaction, so walang fingerprint. Interaction lang. Okay, tara, tara, tara, tara. Let's run. Takbo kiss, Mama yung kami mo. Kuya, ito nga, i, i, ano mo, UV mo. Ito to, yung lock ng pinto. Wala. Wala? Ayan. Wala, okay, tara. Tama ba? Wala? Parang meron. Eh. Hindi, wala. Ha? Nag-green, ah, wala. Lumulutang lang siya out of nowhere, di ba? Ah, hindi. Kulay green na kamay. Ah, wala. So, kamay, kamay or pala Oo, solid na kamay. Hindi siya fingerprint, handprint. Alam mo yung mga kamay, kuya, sa likod ng sasakyan na kulay orange. Oo. Pero yung insura. So, na kulay light green. Hindi siya fingerprint siya, eh, handprint. Oo, ah, ah, handprint siya. Handprint. Tapos light green. Meron akong narinig na nag, nag, nag-squeak galing sa malayo. Okay lang. Okay. Okay. Let's check for ghost orb. Hingang malalim. Tapos babalik na tayo para sa photo of the ghost. Yes? <laughs> Selfie with the ghost. Tapos magdadasal na lang tayo kung makakalabas ba tayo lahat ng... <laughs> smudge stick ah. Ah, ah. Wait lang. So, may clue pa tayong isa, no? Ano yung isang clue? Ah, writing. Ghost writing. So, so, ang types lang natin, spirit, demon, oni. Spirit, demon, hmm. oni. So, either super basic to o hindi. <laughs> motion sensor, wala pa din. Pero nag, ano siya. Pa pang motion sensor kaya? Isa pa. 여기 EMF level Sino to? Ah, kailang, para sa ONI kailangan natin ng EMF level 5. Ah. Okay. Mm. Got it. Spirit box Walang. meron ng ghost writing freezing. Wala mang freezing temperatures eh. Hindi. Wala. Okay, so... Bakit isa lang yung camera? Malabo lang si ano. Malabo si... Isa lang yung camera, kuya. Ghost orb hindi kailangan. Ah, hindi kailangan. Hindi kailangan ng ghost orb. Ang kailangan natin fingerprint at sa pa eh, EMF. Di ba kailangan naka-green, naka-green yung Saka e freezing temp. Oo. Pag pag genie ko ba yun, kailangan ko ba i-FE ano, i-interact ulit yun? Hindi, usually okay na yun. Hindi, kapag usually pag naka-green na siya. Oo, oh, di ba pinu- sinilip ko din, naka-green naman siya. Hmm. Bakit? Wala namang ghost orb, so I think okay lang. Okay. Ano yung kailangan? Ay, Sorry yung ulo. Ah. Um, EMF at saka freezing temp, I doubt. EMF. Aha. EMF tsaka... Saka fingerprint. <laughs> Wala, wala yeah. tayong fingerprints. Wala pa. Wala pang motion, no? Ayan na, tapos na yung motion. Nandun nga okay. siya. Ayun na, oh, nag-green. Okay. Confirmed. O oh, sige, okay. Sino magsismudge is take? Ah, may dala akong photo. Ah, Pwede naman mag-smudge e stick eh. Iwan ko na yung... May EMF e na dun eh. May, EMF, ah, may EMF na dun eh. Kaso sisilipin natin. <laughs> Haha. Brave souls. Um, yung One. UV... Ako na lang mag-camera kaya, T. O, oh, sige. Here. Mag-UV Ay, ang dami pa ng camera. Sorry. Tapos ikaw mag-smudge. Smudge. Okay, mag-smudge na ako. Ang daya kasi ng smudge eh, no? Dalawa yung ano. Oh. mag alam ko na yung isang camera yung dadaling ko. Yung walang laman, oo. True. Ah, anong isang dala mo, kuya? Wala akong dala ngayon. Dala ka ng isa pang camera. Okay. Pag tuyo ko naman may isa yung bago. Bago. okay. yun. Then, what else? Tapos, gusto mo mag-crucifix? Hmm. Ay, eh, kaso baka hindi natin ang picturean. Ayun nga. Wag. Ano yun na, wag na, wag Let's be dicks. Um, ano yung isang dala? Meron pang ano ah, meron pang smudge dun sa may pintuan. Okay. At least may extra. Oo, oo may extra dun sa loob. Sa may entrance. So, ano nang extra na dadaling ko? Um, smudge. Para pag hindi na smudge ni Tin, pwede natin, pwede eh, magdalawang sa- smudge. Walang ah? lighter si kuya. Okay. Hindi, lalaglag niya. Ikaw magsasmatch. Baon, baon. baon. Ah, okay. Okay, okay. Hindi ba mawawala yung lighter ko after kong gamitin? Hindi, no? Hindi, okay. Hindi. Copy, That's copy. Okay, ready? Nice, nice. Okay, let's do this, guys. Kaya natin to. Sana mapicturean natin siya kagad. I-ano ko na. Ay, shit. Napindot ko yung red. Ay, nagkakit kagad. <laughs> Let me guess. Niray mo kung gumagana? Ah, uh, hindi. Uh, uh, <laughs> natamaan ko lang yung right, right mouse Right, button ko. Feeling ko may fingerprint. Feeling ko din. Kasi may mga door na tumutunog. Eh. Kaso, interaction lang. Nakita mo yung journal. Interaction lang yung nag-ano dun sa... Sa kanina. door. Okay. Yeah, yeah, yeah. Baka prison cell or dun sa ward. Sa ano. O, parang office. Tapang, nangunguna. Matay Asan ka na. Asan ka dun ako? Katabi mo yun. Basta nakabukas yung pinto paakyat. Kaya-kaya. Tapos biglang sinara yun. Yun yung sinang door. Oh shit. Anong cue ko para mag-picture? Ah, uh, picture pag lumabas siya. Smudge na ako. Wait lang. Wait lang. Kasi kailangan mag-ano kayo, diba? Mapapatay ako. Check mo. Huwag ka magpatay kasi akala ko gahan. Ay, sorry, sorry, <laughs> sorry. Ninervous ako ng very light. Sorry, sorry. Naramdaman ko yung puso ko tumalbog ng very light. Baka magulat ako mas smudge ko ah, just saying. Okay. Mag-smudge ka na din. Uy, shit. Okay. Sagad activity. Ay, pur. Five, five, five. I think it's five. five. EMF five. Asan? Asan yung EMF? Asan yung EMF? Naririnig ko lang siya. Paano nga ba? Paano? Paano mag ano to? At putang ina, tinignan ko na wala. Yatch. Nag-smudge, sorry. Ah, ah, okay, okay. Nag-smudge ako, sorry. Nawala. Ah, kaya nawala. So, I think... Wala fingerprint. Magbe-beckon ba ah, tayo? Eh, nag-EMF 5 eh. 5 ba? Hindi. Oo. Sabi ni Kuya. 5 ba? 5 yung ganun tunog eh. Diba? Hindi! Para pareho lang ng tunog yung EMF. Ah, okay. Um, anong gagawin natin? Picture, no? Okay. Tatawagin ba natin? Alam, Sige. Ano nga pala pangalan niya? Um, Steven Martin. Huwag yung tawagin yung pangalan. Kuya, sa isang smudge, baba mo nga. Okay, sige. Uh, I will G this okay. one. G. Huwag dyan. Ayun, Sorry. layo. <laughs> Hindi ko makita. So, so, Paano so, nga ba to? R, no? F pala, F. Tara. Saan? Sa loob tayo? Sige. Ano? Bala na. Bala, tara, buksan na Next lang. watch ka na, di ba? Yep. Sa kaya yung mga fingerprint? Ito, sa pinto. Wala. Dito. Wala. Ako yun. Sorry. EMF, wala. Ito pala yung EMF eh. Yung gusto niyong kunin. Oo okay. Hindi ko alam kung... Ano may libre? Et, etong mga to open yan nung dumating ako. Ah. Tayo. Hindi ko alam paano ako magpa-fingerprint dito sa lugar na. Actually. Picturean best... nyo. Yung alin? Ah, oo. Nare- nare-recognize diba ang fingerprint? Oo. Picturean niya. Yung pinto. Interaction, interaction lang. Interaction lang. Nag-picture ka na ba? Oo. Interaction lang. Ayan. Last um, film ko na. Ah, meron pang wala. Okay. Wala, wala, wala. Okay, Nada. Talaga. Give us a sign. Give us a sign. Where are you? Give us a sign. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Wait. Asan yung EMF? Nandun sa tabi ng journal. Tang. Wala yun. Sorry, wala na akong kamay. Nakasmadge ako. Kunin niya na lang. show yourself? Hmm. Nakakamera ka, kuya. Ay, <laughs> shit. Napindot ko. Mataas. Nakakamera ka? Oo. Okay lang. Basta, paglabas, give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Nakatutok naman ako sila. Give us a sign. give us a style. Feeling ko wala na kasi sa subject time. Hunt na yung susunod. Give us a sign. Are you here? Give us a sign. Wala. Give us a sign. Give us a sign. Show yourself. Come out. Show yourself. Are you here? Mad? Show yourself. Give us a sign. Na, give, give us a sign. Give us a sign. Mm. Give us a sign. Give us a sign. Show yourself. Show yourself. Wala. Show yourself. Show yourself. Susunod kasi dito pag tinont natin mag-hunt. Show yourself. O na yung sa akin natin, sure ako nasa mga 50 something. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Wala na natin. Show yourself. Eh, wala na iyan. Show yourself. Give us a sign. Ano yung susunod? EMF or? Show yourself. Show yourself. nawala eh. Nung nag-smudge, nawala. Oo. Kaya nga. Eh. No? For ano a long time ba? Um, fingerprint, spirit. Hindi, I mean, tapos ano yung ghost or- na, ano na ayaw ng smudge stick? Tara na, tara, tara, tara. Okay. Wala doon Mamaya sa... na. Yung sa tatlo, wala eh. Wala. Wala ko na ano, Last page. ah, Feeling ko magka na siya anytime soon. Yep. Mm-hmm. Ako yung pae. Oh no, ah. kuya, nasan ka? Oh no. Naiwan. Oh no. Oh no. Oh no. No. Oh no. Baka pala man yung makamukha nun na-interact with everyone. Ayun na, naghahan. Kuya, naghahan. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Dito sa room. Dito? Guys. Pwede tayong umakyat. Hindi natin alam kung ano eh. Saan ka kuya? Lapit na ako, lapit. Wala ka naman kasi. Oh no. Oh no pa tayo ha. Ah. Ayan na nga yung oh no. Okay. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh, <laughs> Oh, oh, oh no. Oh no. Oh no Oh no. So, so Effective pa ba smudge stick pag nagana? Pag nag-hunt? nag Yung smudge stick parang maglilinis lang siya ng room. So pag ginawa mo siya habang hunt, minsan hindi siya effective. Wala, wala na ganun. Okay na. Okay. Tara. Tapos paglabas sa paglabas sa pinto, eh. Hello. Ay! Ay! Ay! Nagsara. Ay! Ano ba yan? Diba? Ano na? Check na natin kung anong nagawa natin. Iman na natin na picturean. Okay. Eh. Mm. Mm. Hey, baby. Hey, cat. Nakabit na yung ha? shift. Hindi na-cross out yung smudge. Uy! Near the ghost using smudge stick. Area near... Pumikot ako eh. Pumikot ako eh. Kasi nag-motion. Oo. Ito na naman, yung ano to. Yung parang ano yun? Yung hindi na-count sa atin kanina. Layo na. 30 na lang tayo, guys. Kaya pala siya nag-hunt. Nagtataka ako, ba't di, naka-on yung camera na dala ko kanina? Naka-green naman siya. Oo nga, naka-green nga. Tinignan ko naka-green din. Weird eh. Definitely hindi freezing temp. Yeah. So, anong... So, either level 5 or fingerprint Ano itong camera na to? Yung naka-white lang. Ay! Camera ni Tim. Ay, mounted. Sorry. Bakit kaya wala yung camera ni Kuya? Weird, kasi naka-green yung camera nga ni Kuya. Di ba? Ah. Pero hindi siya lumalabas. sa atin. So, what you think guys? Ilalaban ba natin to? Ano? Oni or... Sino ba ba bumalik? May mamamatay. Panigurado. Ako nga eh. Kasi demon pa. Oni or ano lang, Oni or, kasi kinocrossoutan natin freezing temp, diba? Oo, kasi Ay, wala. So, Oni or level 5. So, Oni or, ano yung isa? Spirit. Spirit. Spirit ay ghost Spirit writing. Spirit magic will stop I... the attack. Ang Oni, ano ba Oni? So, yung cheat sheet ko. Oni para Mabilis gumalaw. Easy to identify and ano, To find and identify. So, most likely uh, dito. Saka spirit. Wait, ta, ah, tingnan na. I-snip, i-ano ko sa inyo. Padala ko na to eh. Pero papadala ko ulit para masaya. Oo nga, baka nga spirit. Pero nag-hunt eh. Mm. Or baka dahil hindi na smudge stick yung area. Nasaan siya? Nasa activity oh. Ay, baba. It Oh, Kung ano? Uy, so ano sa tingin? Naglilipot na siya sa loob. <laughs> Mm-mm. Sayang hindi pala natin na-check yung ano. Hindi natin napataas. Ayan o. Oh. Ooh, tumaas na siya kanina. can smudge. Ayan na. Ooh. <laughs> Nanood eh, no? Exciting. So, what do you concur? Tingnan. Ano yung isa? Oni. Oni. Oni. Kaso easy, easy to identify si Oni dapat. Lalo naggalaw tayo. Ay, naggalaw. pero naggagalaw ng gamit, di ba? Oo. Oo, naggalaw siya. Nang, yung libro, Kasi, naggalaw. At great speed eh, di So, dapat bumabato siya. Ang spirit, hindi, hindi ko alam kung nagagalaw. So, are we going to make hula? Wait lang, i-ano nga natin Google. Hula. Ako, go for hula ako. Ha? Hula na lang. Spirit. Anong oh, hula nyo? Wait lang. Oni ako. Oni. Oni ay... Hindi nga nagagalaw ng gamit ang spirit yata. Hmm. Wait lang ah, hinahanap ko yung ano Sa facts. Kitchen. Oh, may bago crawling ghost. Okay, ang EMF 5, ang in, pwede siyang magkaroon ng throwing kapag tatlo ang taong nandoon. Feeling ko kasi walang spirit, ah, ano, fingerprint. Kasi pinicturean na natin yung paligid. Oo, feeling ko Oni. Feeling ko din own. Sige, let's only this shit out. Kahit na nag-smudge stick tayo. Kasi ni- pag okay na. Wait, wait, wait. Wait lang. Kasi nung pag smudge stick kanina, nag-hunt pa rin eh. Oo nga eh. Oni yan. Okay, nakalak eh, yung sanity natin hindi naman sagad zero. Oo. Yeah. Uy, taas nun ah. Nag-hunt siya. Kaya nga. Hindi na. Activity lang. <laughs> Baka may mga lumilipad na gamit dyan. <laughs> Okay, let's go. Eh. Bumahay na lang tayo at ang hirap ng malaking map. Pero, hindi namatay si Dean. Yay! Congrats! Hindi namatay sa Big Mac. At least hindi ka Congratulations. Oh, Oni! Good job, guys. Oni! Oni nga. Doon sa chart, nakita nyo yung sa EMF5, interaction, throwing, appearing, evidence. Parang, Wala ako ano, big, Sin- ay ano, professional. Uy, sino na DC? Select.